ساتھ ایک اور میرا فرینڈ رہا ہے عرفان امین تو وہ بیس نومبر کی بات ہے دو ہزار آٹھ بیس نومبر اس کو میرے سامنے ہم بیٹھے تھے ہم اس ٹائم ٹیوشن سے آ رہے تھے پڑھ کے تو ہم سائڈ میں بیٹھے تھے ایک گلی میں تو سیمٹ برج کے پاس سے سی آر پی ایف ہم نے اس کو ٹارگٹ فائر کیا اس کے اپ پہ تو جب ہم نے اس کو ہاسپٹل لینے کی کوشش کی تو وہ راستے میں ہی دم توڑ بیٹھے اور وہ شہید ہو گئے تو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ میرے اندر جو ہے ایک نئے جذبات ابھرنے لگے پھر میں نے جب دیکھا جب پھر میں یہی وجہ رہی کہ میں اسٹون پیٹرن کی طرف جانے لگا اور پھر ending two thousand eight date was November اور دسمبر ہوگا تو مجھے اس ٹائم انہوں نے لیا تو مجھے پہلی بار پی ایس سے لگا کتنے پی ایس ایز ابھی تک آپ ابھی تک مجھے چار پی ایس اے لگے ہیں اور آلموسٹ مجھے ایف آئی آرز بھی بہت سارے ہیں کتنے ایف آئی آرز ہوں گے twenty plus twenty plus F I R twenty plus F I R میں نے بیل بھی ان کی کی ہے اینڈنگ دو ہزار آٹھ کی بات ہے دو تین بار آج تک مجھے ٹارچر پچھلی بار جب دو ہزار چودہ میں لیا لیا گیا تو تب مجھے بہت سارا خون منہ سے آیا ناک سے آیا یہ میری انگلی ایک یہ فریکچر ہوئی یہ والا بازو میرا کون سی والی انگلی یہ والا یہ جو کٹ یہاں پہ دو چار سٹیچ اس کو ہے یہ اس ٹائم کٹ ہو گئی یہ یہاں پہ سٹیچز ہیں یہ سٹیچز اور یہ اسی ٹائم کٹ ہو گئے جورنگ ٹارچر کے دوران دو ہزار چودہ میں جی تو مجھے بہت سارا خون منہ سے بھی آیا میرے کپڑے سارے بھی گئے تھے کس مطلب طریقے کا ٹارچر کیا جاتا تھا اندھیرے میں تو اندھیرے میں لگتا ہی نہیں ہے وہ مارتے کس سے ہے جب اندھیرا ہوتا ہے گاڑی میں بھرتے ہیں رات کے ٹائم جی گھر آتی ہے تو جب جس ٹائم لیا گیا تو سمجھ نہیں آتا یہاں سے گھسیٹ کے لیتے ہیں روڈ تک مجھے گھسیٹ کے لیا گیا روڈ میں گاڑی میں اترا تو گاڑی میں بھی بہت زیادہ مجھے پیٹا گیا جو گن کے جو وہ بٹھے ہوتے ہیں بندوق کے جو وہ بٹھے ہوتے ہیں اس سے پیٹا یہ والا پھر سرجری بھی آئی مجھے اس کی سرجری ہوئی ہاں اس کی سرجری ہوئی ہے سری نگر میں نے پھر سری نگر میں اس کی سرجری کرائی بازو میں بھی کوئی ہاں بازو میں بھی ایک بلٹ آئی ہے یہ والی بلٹ یہ کس ایئر میں لگی ہے یہ دو ہزار دس میں شاید یہ یہاں پہ بلٹ انجری بھی ہے یہ تین چھ دو ہزار نو میں یہ والی بلٹ جو آئی ہے یہ مجھے ٹارگٹ فائر اس ٹائم کیا گیا اوریجنل سے ہاں ہاں ٹارگٹ کلنگ لیکن الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس ٹائم بچا